Ребята, давайте. Вода сужа. Нормальная тема. Короче, Санька, специально для тебя видос. Да, для Саши Скрипа. Э, сегодня Володя с утра ходил по воду. Мы отфильтровали воду и пробуем воду с речки Уж Чернобыльской зоне отчуждения. А ну, шухлядочку и папки. Накинь. Доказательства. 10 лет, если Сань будет рак, ты был прав. <laughs>